Verónica, ¿qué creaste? He creado este, el kit detector de obstáculos. Eh, la idea básicamente es traducir algunas normas de accesibilidad en un lenguaje más popular, que sea más fácil de entender. Cuando la gente escucha hablar de accesibilidad, bueno, eh, eh, algunas, medidas que son más o menos las mismas de todas las ciudades, las he puesto acá en este kit, este kit tiene unos elementos que lo conforman, que es una tapita, un violín, una tiza y eh, un sticker que nos marca 90 centímetros que ahora les voy a explicar. Y adentro están las instrucciones de uso eh, y los materiales necesarios por si alguien los quiere hacer en su, propia casa. Entonces la idea es así. Este kit tiene una tapita que nos permite que con esta altura, que son aproximadamente unos 2 centímetros, podríamos colocarlo en algún desnivel aquí no muy bien, pero, por ejemplo, si este fuese una, una diferencia en la vereda, si uno lo coloca y esta diferencia es mayor que la tapita, esto nos dice que es un obstáculo. Entonces, o lo marcamos o lo arreglamos, ¿sí? La otra medida es la circunferencia que se puede crear con un metro cincuenta de diámetro. Vamos a poder orientar nuestras políticas y repúblicas para este metro 50 es la medida mínima de una persona en silla de ruedas necesita para moverse cómodamente y para girar si, necesita cambiar de dirección en su trayecto. Eh, por otro lado está la medida que sacan el sticker que son 90 centímetros, que sería una medida que podemos marcar, que es el ancho mínimo que una toda banqueta o, por lo menos un área libre de obstáculos debería tener para que una persona en silla de ruedas pase cómodamente. Entonces estas son las tres medidas que se pueden comprobar y es una especie de, eh, una auditoría peatonal que puede hacer cada persona en su ciudad. Empoderar al ciudadano en este sentido. Entonces más accesibles, más medidas de auditoría de accesibilidad. Sí, exacto. Verónica, ¿desde dónde vienes? Yo de Tucumán, que es una provincia ah, en el norte argentino, eh, es una provincia muy pequeñita, pero no por eso este, no tenemos los mismos problemas que en todas las ciudades latinoamericanas. Ok, muchas gracias.